ертең мағлы арендаға сатып бергенсіздер ғой не беттеріңмен деп отырсыңдар ғой иә айтамын ғой е ой отырғансыз жүріп иә. көрші арендаға ақшасымен берген жоқ қой демек ә, өзі алып отыр ғой аренда сатылғандарға ұят жоқтар бәрі ой жоқ ішің күйеді ғой ішің күйеді сабанмен алдап қояды ғой бір мажаре аха ауыл шаруашылық комитеті ол ауданның әкімі бәрі қол қойған ол документте тұр бәрі полковник мырза бәрі тұр темір екен ғой жоқ бұл жоқ сіз өзіңізді таныстырыңызшы сіз кімсіз біз сізді танымай тұрмыз облыстық жергілікті полиция бастығының орынбасары құжатыңызды көрсетіңізші полковник кенжебаев құжатыңыз кенжебаев батқали оңғарұлы құжатыңыз құжатыңызды көрсеңізші достар қойшы жоқ бұл кім бұл кісі форма киіп келе жатқан біреу ше қарақтар мен құжатын көрейік құжатыңызды көрейік достар білмесек түсініп тиме полковник мырза енді осылай күш қолдану арқылы неғылмасыз тоқтатыңыз трактор тоқтатыңыз тракторды тоқтатыңыз Polkovnik Mirza. Siz Polkovnik Mirza. Bilmeydi. Baribir bilmeydi. Bilmeydi. Yo, bari sezildi kiradi bo'lsa. Polkovnik Mirza. Polkovnik Mirza. Kim kulbaytga durib so'rab turma bu yerda? Yo'q, biz zan zan berdi. Baribir zan berdi. Qaysi qanday zan qanday zan berdi? Qanday zan berdi? Aytingizchi. Kirgizmayman men. қалай кісілердім ғалымжан ғалымжан кім келгенін білесің ғой сен қоғамды не бұзбаңыздар заңмен шешсеңдер сендер бұзыпсыңдар сендер бұзыпсыңдар қоғамды кірмейді кірмейді ғалымжан сен начальник рободы бұзып тұр заңды бұл жерде